て落ち着いて振り返ることにしよう2秒十分過ぎる時間だからしくじることのないように以上最低限の伝達だけ少しの知識はオーバー狂わせ過剰な当分で超えてしまって忘れ去ら てしまった歌声なんて聞こえないまるで世界が終わるみたい雑木林を抜け切ったら反対車線の人生を迷わないための目印は次から次へと切り倒されて最後に残った一本なんてさ ことをふと見つめて2秒恐れるがすぐ切り返す2秒理解した言葉の続きと2秒弱いから食べられてそれで2秒涙とか流す暇はなく2秒2秒2秒2秒で Oh,